Salut Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison du verbe devoir. Je commence par le présent. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit. Nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Encore une fois, je laisse deux secondes pour prononcer après moi. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Wir sprechen nicht aus, ils doivent, non, ils doivent, elles doivent. Das NT wird nicht ausgesprochen. Ja? Ils doivent, elles doivent. Je répète tout. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. On continue avec l'imperfait. Wir machen das wie immer, um die Form oder den Stamm, besser gesagt, für das Imperfait zu haben, nehmen wir die Präsenzform von nous, von devoir. Ja, nous devons. Wir entfernen das ONS und dann haben wir schon unseren Stamm dev. Daran hängen wir die Endungen. Das ergibt Je devais, tu devais, il devait, Elle devait. On devait. Nous devions. Vous deviez. Il devait. Elle devait. Ihr merkt wieder, Il und Elle in der Einzahl sowie Il und Elle in der Mehrzahl werden gleich ausgesprochen. Ja? Aber der Zusammenhang wird uns meistens helfen, die Formen voneinander zu unterscheiden. On continue avec le passé composé. Alors, Le participe passé du verbe devoir est irrégulier. Hein? Le participe passé von devoir ist unregelmäßig. Es ist klar, devoir ist un unregelmäßiges Verb. Es ist du. Ähm, nicht zu verwechseln mit du, Teilungsartikel, also zum Beispiel du pain, Brot. Hier müssen wir immer einen accent circonflex auf dem U haben. Ja? Das heißt, wir sagen j'ai du, tu as du, il a dû, elle a dû, on a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû, elles ont dû. Et maintenant, on a fini en fait. Ich habe vorhin vergessen zu sagen. Devoir bedeutet auf Deutsch müssen, sollen, schulden. Es ist ein unregelmäßiges Verb. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir